говорот на Максимилијано Робеспиер пред револуционерниот трибунал. Што се случува, граѓани? Крв треба да прска на сите страни и глави да се тркалаат по улиците. Ние го чекавме само крикот на него дување кој ечи од сите страни па да проговориме. Вашите очи беа отворени, вие гледавте, но не сакавте да видите. Го оставивте бре народот сам да бдее над себе си и сега тој стои незаштитен. Секој удар ќе го покуси ќе биде мртов додека вие го согледате тоа. Нередо што веќе долго време не си има случено во ова собрание, докажува дека станува збор за големи нешта. Некои овде сакаа да ни влеат страх од силата што самите тие до вчера ја практикуваат. Но јас тврдам дека оној што се тресе во овој момент е виновен. Оти невиноста никогаш не се стресува пред очите на јавната будност. Само криминалци и ситни души се плашат да ги видат сличните на себе паднати покрај нив. Ако во ова собрание има ситни души, има исто така и херојски. И што им е ним грижа за, за попалбите по некој за себе, за своите пријатели. Нашите внатрешни непријатели не принудуваат на слабост. Сакаат на народот да му го одземат оружието и силата. Оружје пак на државата е стравот, сила на државата е моралноста. Кога ги гледам како нашите народни законодавци парадираат со своите поруци и со сиот свој луксус, како некои грофови маркизи, се женат меѓу себе, слугинки држат прават раскошни балови носат поцена облека. Ние имаме право да прашаме, кој го ограбува народ? Нема договор, нема мир со луѓе кои мислат само на грабеж за оние за кои републиката беше спекулација, а револуцијата обрат на капитал. Вие лесно ќе ме разберете ако само помислите на луѓето кои до вчера живеа во Потровје, а сега се возат во кочи и блудничат со некогашните бароници. Нема да дозволиме бродот на револуцијата да заглеби пред борделот на политичката проституција. Ќе ја исечеме секоја рака што ќе се осмели да го задржи народот. И тоа термометарот на гилотињата не смее да се спушти ни за степен има да се казнат обнитувачите на слободата, оти тоа за нив е милост, варварски ним да им се простува. Тие ги испратија револуционерите на губилиште, но со тоа не му помогна на народот. Тој се уште оди бос по сокаците и сака да си направи опинци од кожата на аристократите. А тие, тие нам ни велат да им простиме на криминалците, да им простиме на предавниците, да им простиме на порочните. Нивниот зловен восклик и милосрдие Но не, Господо, ние од тука и велиме, тоа така не може. Да им простиме на славите, да, да им простиме на несрекните, да, но човекот порочен е политички непријател на републиката и тој за неа е толку попасен колку што се поголеми и услугите што тој Божи ми ги направил. Само честниот, честниот човек заслужува прошка својот народ, а не Дантон со неговото доблесно држење. Да, Антон има убава куќа, убава жена, убава облека, се капе во вино и јаде од сребрени чини. Но нели и тој беше сиромашен како и ние. Од каде сето тоа? Од каде тој раскош, граѓани? И затоа ви велам, бидете на штрек. Не очувајте патриоти, не успокојувај се народе морален, туку пренесете им на своите браќа. Победата наша не е далеку. Мечот на законот нема да регоса во рацете на оние на кои сте го довериле. И затоа, затоа, за доброто на татковината треба само да испосечеме неколку глави за таа довека. Верувајте довека да ни биде благодарна. Да живее републиката!